明白，明白，耶！嗯，做我的小木鱼的点啊，嗯哼哼哼哼哼哼。啊，给，给咪发来，给咪发，明白。耶，耶，耶，耶。